Так, значит, э, ну вот, здравствуйте, <laughs> ну, спасибо, что вы пришли. Ну, я, в общем, значит, покажу те книжки, которые я принесла. Ну, прежде я вот быстренько покажу просто то, что уже было раньше издано. А, значит, это вот книжка, первая книжка называлась а, «Построен на созвучиях мир». А, вышла она в 2000 году. Это книжка, которая рассказывала о Светаевой музыке. А вот, э, и книжка была очень интересная и издана была всего тиражом 500 экземпляров. А вот, а, значит, вот вторая книжка, она тоже вышла в 2000 году, называлась книжка Борису Пастернаку «Навстречу». Это была книга о э, сборнике Марины Цветаевой «После России», который вышел э, в 1928 году. И вот э, мы с вами сегодня, сегодня 17 июня, и вот как раз э, сегодня я увидела, было объявление Цветаевского музея Московского о том, что э, как раз 17 июня 1928 года у Цветаева была презентация, был, вечер, и вот как раз этой датой вот как раз помечено объявление о ее вечере в Париже. Э, в 1928 году, когда как раз была вот, издана э, книга «После России», о которой э, вот была вот эта книжка Бориса Пастернаку «Навстречу». Ну и третья была книга, она была издана в 2003 году. Эта книга называлась «Сны Марины Цветаевой», и, в общем-то, она такая монографическая работа, в которой рассказывалось о вообще обо всей Марине Цветаевой сквозь призму э, вот э, сновиденного такого вот э, сновиденного начала. А, Цветаева очень большое значение придавала нам в своей жизни. И в этой книге фактически я рассказала обо всем творчестве Цветаевой, но вот по таким вот сновиденным углом, когда э, тексты ее произведений оказывались э, очень тесно связаны с теми, с, теми, с теми снами, которые ей снились э, вот, в ее жизни. И э, на самом деле вот э, в этой книге, если вот кому, например, интересно узнать обо всей Цветаевой в целом, то есть я имею в виду конкретно творчество, то, конечно, вот эта книжка очень удачная. А вот, она у нас есть и в музее Анна Ахматовой библиотеке, она есть в публичной библиотеке, вот если э, значит, кому-то она нужна. А, значит, ну вот это 2003 э, был год, и после этого очень долгое время никаких книжек не выходило у меня, не публиковалось, хотя вот постоянно были какие-то статьи в журналах. И э, прошло довольно долго, много времени, и вот я хотела издать книгу, где-то примерно это было в 2009 году, Э, э, и книжку эту э, я хотела сделать одну большую книжку. Вот я вам покажу сейчас вот это количество. Ну, почти вот это все вот было в 2009 году. Я хотела издать вот такую книжку. То есть я не представляла э, сама по размерам, по объему, какое количество информации это уже было написано и э, вот э, сколько это все займет места. И не было ни одного издательства, которое бы согласилось. И когда уже шел разговор в одном московском издательстве, а, и они как будто бы заинтересовались, а, мне издатель предложил сократить. И я, э, в общем, сглупила и сказала, что ну что вы, что вы, я бы хотела издать целиком. И кончилось тем, что э, вот э, очень долгое время я не могла напечатать ничего этого, потому что вот это все просто немыслимо было бы издать в рамках одной книги. И вот прошло несколько лет, и вдруг я узнала случайно в интернете, что вот возникло такое <laughs> замечательное Э, readero.ru, это есть такая страничка в интернете. Значит, и вот э, все эти книжки сделаны в интеллектуальной издательской системе readero.ru. Вот я сейчас покажу следующую э, эм, картинку. Значит, вот здесь э, слова Уста Мандельштама, э, в которых он э, в египетской марке, э, где он говорит о том, что э, то, что написано на полях, то, что написано э, а, сбоку вот эти второстепенные, мимовольные создания фантазии иногда оказываются важнее а, каких-то а, вещей, которые написаны не на полях. И вот эти строчки, они могут служить таким вот как бы эпиграфом к той работе, которая содержится вот в этих э, моих книжках. А, значит, а, почему я вот взяла эти слова? Потому что а, эти книги, они все сделаны э, вот э, о, можно сказать, о тетрадях Цветаевой и о ее работе, значит, вот над э, над э, рукописями, о ее работе над стихами. И э, во всех этих книгах, в общем-то, единый принцип – а, вот как она работала, как она в черновых своих тетрадях, как она работала с рукописями, а, э, что она отбирала, как она совершенствовала э, свои стихи. Вот это все э, в своих книгах я постаралась вот показать. Здесь, видите, сразу вот все они представлены. Вот первая книжка Э, воздух над шелком, вот эта книжечка называется «Неизвестные цвета и стихи рукописи тайны, факты, гипотезы», э, значит, в ней собрано несколько э, статей. И прежде всего, значит, первая вещь называется «С откровенностью черновика. Как создавалась пьеса «Каменный ангел». Значит, пьеса эта написана была Цветаевой в 1919 году, и здесь же, вот в этой книге я представила отредактированный, э, проходите, пожалуйста, отредактированный э, вариант э, отредактированный вариант пьесы, потому что когда она публиковалась э, при жизни дочери поэта Ариадны Сергеевны Фрон, э, было сделано много э, ошибок, опечаток, неточностей. И вот э, мне хотелось в этой работе не только рассказать об истории создания пьесы, но и э, дать вот этот вот новый текст, э, с исправленными какими-то ошибками, которые вот были в первоначальных изданиях. А, кроме этой э, значит, работы, здесь э, интересная такая статья для тех, кто интересуется вот темой иконописи. А, называется «Икона ока. Иконопись в поэтическом сознании Цветаевой». И здесь прямо вот перечисляются те иконы, которые были ей дороги, и показано, как эти иконы вот э, в текстах, э, в текстах с как они э, как они представлены и как, э, как она относилась к этим иконам. И вот в частности, некоторые иконы я назову, значит, это «Нечаянная радость», это «Успение Богородицы», икона Иверская, Казанская икона Божьей Матери – и э, э, другие иконы. И вот э, э, здесь я хочу сказать э, об иконе взыскания погибших, которая, э, значит, перед которой Цветаева венчалась э, со своим мужем Сергеем Афроном. Э, вот ей посвящена отдельная глава. Э, интересная очень глава, но ну, для меня важная глава, э, которая э, значит, э, называется «Чудо о Флоре Лавре» эта икона, по-видимому, была очень важна для Цветаевой и была связана для нее э, и с романом Толстого «Война и мир», и была связана для нее э, с, даже, в общем-то, с ее э, вот этим днем ее ухода из жизни 31 августа, э, потому что э, вот об этом говорится как раз в главе «Чудо о Флоре Лавре», и вот э, здесь можно прочесть Э, не только о том, что это за икона, но и как вот э, эта икона отразилась э, в текстах Цветаевой. И я думаю, что вот если кто-то приобретет эту книжку, я думаю, что это будет вот, любопытно прочитать. Кроме вот этой значит, главы, для меня очень было интересно написать о теме культурных символов одежды у Цветаевой. Называется это, э, э, э называется это глава «Плащ цвета, времени и снов». Одежда и ювелирные украшения в художественном мире Цветаевой. И вот здесь э, ну, я думаю, что все, кто здесь э, присутствует, знают, что Цветаева очень любила украшения а, и носила их много. И э, в этом смысле я думаю, что я вас не удивлю, но вот э, кроме э, того, что она все это любила и носила, э, это, э, эти украшения, они стали частью ее поэтического мира. и это отразилось и в стихах. Цветаевой, я думаю, что вот будет хорошо, если я хотя бы маленький какой-то фрагментик просто зачитаю из вот этого из этой главы. А, Марк Львович Слунин, друг Марины Цветаевой, которого она очень ценила и очень любила, он э, о Цветаевской страсти к украшениям вспоминал. Она очень любила красоту, любила эти перстни, серебряные браслеты, которые всегда носила. А, это еще осталось от одного юношеского мифа цыганки. Вообще она любила женские вещи и сама была очень женственна, несмотря на мужской задор. А, до наших дней дошли вот некоторые украшения. Я эм, сейчас э, хотела вот показать. А, вот это украшения, которые принадлежали самой Марине Цветаевой. Вот обратите внимание, значит, вот эти бусы старинные с кораллом а, и э, браслеты – а, и перстень с печаткой. Все это э, украшения Марины Цветаевой, которые были выставлены в 1992 эм, году на выставке в Москве. Выставка называлась по «Поэты время». Вот, так что вот это подлинные цветаевские украшения. А, надо сказать, что вот эта тема, тема не только тема коллекций, а вот у нас здесь строчка «У 100 моих коллег мне тянет жилы, раскаиваюсь в первый раз, что столько я их крест и в кость дарила, тебя не дождалась», как написала Цветаева Э, в стихотворении «Тебе через сто лет». А, Но ну вот э, помимо вот этой темы, э, в этой, в этой главе рассказывается и об одежде. Вот вы, я думаю, все, наверное, знаете, Цветаева была бедна в эмиграции, она очень была одета, ну, можно сказать, нищенски даже, потому что у нее не было просто возможности одеваться. Хотя в ее стихах мы можем вспомнить, что у нее упоминается, например, Э, Ламанова, э, э, которая значит, была известной модисткой, художником, модельером. А вот в стихах, например, в одном из стихотворений, боюсь собрать, но, по-моему, это в попытке ревности. Ну вот на вечерах, например, Цветаева очень часто выступала платьев с чужого плеча, у нее не было э, своего. Э, вот. И э, однажды я помню э, о том, что э, дочери э, Черновой сшили, э, значит, ей платье украсили бабочкой, которую они сами вышили для ее вечера. Э, ну вот в конце жизни Цветаева э, так о себе сказала. Она написала а «я галею», написала она. И вот эти слова, они, конечно, а, говорят о том, что а, она, в общем-то, э, понимала, э, что вот эти все одежды, а, э, это, конечно, для нее она воспринимала их символически, потому что в этом «я галею» отражается вот это ее понимание, что она постепенно как бы отходила от всего внешнего. И вот этого внешнего у нее когда-то, там в юности, допустим, у нее очень было много нарядов и шелковые платья, она все это очень любила. И, э, к сожалению, э, вот затем уже из ее жизни, конечно, это уходит. Хотя она э, тосковала вот по этому миру, и это можно увидеть в ее, в ее различных высказываниях. Ну вот, поскольку мы находимся сарае Анны Ахматовой. Вот, э, я просто упомяну, что на одной из последних фотографий в Голицыне зимой 1940 года Марина Цветаева сфотографирована в шубе или пальто с широким овечьим воротником и в маленькой шляпке. И вот это как раз фото, э, где Марина Ивановна э, запечатлена с царственной осанкой, оно напоминает Анну Ахматову на ее последних снимках. Цветаева писала, Бог наделил меня самой демократической физикой. Я все люблю самое простое. И своего барана не променяла бы ни на какого бобра. А, ну вот а, здесь а, многое можно еще сказать о, о, об этой главе. Ей, конечно, очень хотелось быть элегантной, но тем не менее а, Цветаева всегда жила другим. Она жила тканью стиха, не, не шелковыми тканями, которых у нее в период эмиграции не было, а тканью стиха. И вот а, а, молодой поэт Николай Гронский однажды полушутливо ей сказал так, Э, ту книгу не дарите, ибо скоро так вы снимете кожу и сошьете мне кафтан. Вот последний подарок. После такого уже не будет других, умрете без кожи-то. Э, речь э, тогда шла о разговорах с Гёте, Экермана. И вот эта <clears throat> тема, а, платья, моды, кроя, а, эта, текста, эта тема в текстах Цветаевой очень символична, потому что а, утверждает а, творческую, человеческую индивидуальность Цветаевой, ее исключительность, ее оригинальность. В образах одежды, как писал Пастернак, воплотился Бог деталей, Бог любви. И мне кажется, вот эта, эта глава она будет очень интересна эм, э, не только тем, кто любит Одесса, потому что на самом деле она о, о творчестве, она о стихах, и я думаю, что вот э, те, кто ее прочитает, эту главу, э, это заметят. Ну, э, кроме того, вот я здесь э, еще пропустила э, важный момент, я просто два слова скажу, что здесь есть еще одна глава, которая называется «События природы». А, глава эта очень а, важная, и я очень люблю ее в этой книжке. Она рассказывает о стихах Цветаевой 30-х годов. Это стихи о природе, и вообще вот это главная была для нее тема а, тема природы. И вот в этой главе как раз рассказывается рассказывается о таких стихах, как «Куст» или «Тоска по родине» очень подробно, потому что это такие вот эпохальные, можно сказать, очень значимые а, произведения в ее творчестве. И здесь показано как раз э, то, как это создавалось. И э, вот э, если я просто напомню, может быть, я наверное, в книжке «Сны Марины Светаевой" я думаю, что я там цитировала. Но вот э, в связи с Ахматовой буквально два слова э, я хочу сказать, что во время работы над стихотворением э, «Куст» она вспоминала Анну Ахматову, ей Ахматовой снилась, ей снился сон об Ахматовой. И вот, значит, вот в этой главе рассказывается обо всем об этом. Ну и я думаю, что я этим ограничусь, потому что вот здесь есть еще одна интересная глава, которая называется «Прохожий секрета». Ну, так, значит, э, ну вот, здравствуйте, <laughs> и спасибо, что вы пришли. Ну, я, в общем, значит, покажу те книжки, которые я принесла. Ну, прежде я вот быстренько покажу просто то, что уже было раньше издано. А, значит, это вот книжка, первая книжка называлась а, построен многозвучие мир. А, вышла она в 2000 году. Это книжка, которая рассказывала о Цветаевой музыке. А, вот, э, и книжка была очень интересная и издана была всего тиражом 500 экземпляров. Вот, значит, вот вторая книжка, она тоже вышла в 2000 году, называлась книжка Бориса Пастернаку «Навстречу». Это была книга о э, сборнике Марины Цветаевой «После России», который вышел э, в 1928 году. И вот э, мы с вами сегодня, сегодня 17 июня, и вот как раз сегодня я увидела, было объявление Цветаевского музея Московского о том, что как раз 17 июня 1928 года у Цветаевой была презентация, был, был вечер, и вот как раз а, э, этой даты вот как раз помечено объявление о ее вечере а, в Париже в 1928 году, когда как раз была вот, издана э, книга «После России», о которой вот была вот эта книжка Бориса Пастернаку на встречу. Ну и третья была книга, а, она была издана в 2003 году. Эта книга называлась «Сны Марины Цветаевой», и, в общем-то, она такая монографическая работа, в которой рассказывалось а вообще обо всей Марине Цветаевой сквозь призму э, вот э, сновиденного такого вот э, сновиденного начала. Э, Цветаева очень большое значение придавала нам в своей жизни. И в этой книге фактически я рассказала обо всем творчестве Цветаевой, но вот по таким вот сновиденным углом, когда э, тексты ее произведений оказывались Э, очень тесно связанные с теми, с теми, с теми снами, которые ей снились э, вот, в ее жизни. И на самом деле вот э, в этой книге, если вот кому, например, интересно узнать обо всей Цветаевой в целом, то есть я имею в виду конкретно творчество, то, конечно, вот эта книжка очень удачная. Вот, она у нас есть и в музее Анна Ахматовой библиотеке, она есть в публичной библиотеке, вот если э, значит, кому-то она нужна. А, значит, ну вот это 2003 э, был год, и после этого очень долгое время никаких книжек не выходило у меня, не публиковалось, хотя вот постоянно были какие-то статьи в журналах. И э, прошло довольно долго, много времени, и вот я хотела издать книгу, где-то примерно это было в 2009 году, Э, э, и книжку эту э, я хотела сделать одну большую книжку. Вот я вам покажу сейчас вот это количество. Ну, почти вот это все вот было в 2009 году. Я хотела издать вот такую книжку. То есть я не представляла э, сама по размерам, по объему, какое количество информации это уже было написано и э, вот э, сколько это все займет места. И не было ни одного издательства, которое бы согласилось. И когда уже шел разговор в одном московском издательстве, а, и они как будто бы заинтересовались, а, мне издатель предложил сократить. И я, э, в общем, сглупила и сказала, что ну что вы, что вы, я бы хотела издать целиком. И кончилось тем, что э, вот э, очень долгое время я не могла напечатать ничего этого, потому что вот это все просто немыслимо было бы издать в рамках одной книги. И вот прошло несколько лет, и вдруг я узнала случайно в интернете, что вот возникло такое <laughs> замечательное Э, readero.ru, это есть такая страничка в интернете. Значит, и вот э, все эти книжки сделаны в интеллектуальной издательской системе readero.ru. Вот я сейчас покажу следующую э, эм, картинку. Значит, вот здесь э, слова Успамандельштама, э, в которых он э, в египетской марке, э, где он говорит о том, что э, то, что написано на полях, то, что написано э, а, сбоку вот эти второстепенные, мимовольные создания фантазии иногда оказываются важнее а, каких-то а, вещей, которые написаны не на полях. И вот эти строчки, они могут служить таким вот как бы эпиграфом к той работе, которая содержится вот в этих э, моих книжках. А, значит, э, почему я э, вот взяла эти слова? Потому что а, эти книги, они все сделаны а, вот а, о, можно сказать, о тетрадях Цветаевой и о ее работе, значит, вот над над э, рукописями, о ее работе над стихами. И э, во всех этих книгах, в общем-то, единый принцип – а, вот как она работала, как она в черновых своих тетрадях, как она работала с рукописями, э, что она отбирала, как она совершенствовала э, свои стихи. Вот это все э, в своих книгах я постаралась вот показать. Здесь, видите, сразу вот все они представлены. Вот первая книжка Э, воздух над шелком, вот эта книжечка называется «Неизвестная цвета его стихи, рукописи, тайны, факты, гипотезы», э, значит, в ней собрано несколько э, статей. И прежде всего, значит, первая вещь называется «С откровенностью черновика. Как создавалась пьеса «Каменный ангел». Значит, пьеса эта написана была Цветаевой в 1919 году, и здесь же, вот в этой книге я представила отредактированный, а, проходите, пожалуйста, отредактированный а, вариант а, отредактированный вариант пьесы, потому что когда она публиковалась при жизни дочери поэта Ариадны Сергеевны Фрон, было сделано много ошибок, опечаток, неточностей. И вот мне хотелось в этой работе не только рассказать об истории создания пьесы, но и дать вот этот вот новый текст, с исправленными какими-то ошибками, которые вот были в первоначальных изданиях. А, кроме этой э, значит, работы, здесь э, интересная такая статья для тех, кто интересуется вот темой иконописи. А, называется «Икона ока. Икон, иконопись в поэтическом сознании Цветаевой». И здесь прямо вот перечисляются те иконы, которые были ей дороги, и показано, как эти иконы вот, э, в текстах, э, в текстах святая, как они э, как они представлены и как, э, как она относилась к этим иконам. И вот в частности, некоторые иконы я назову, значит, это «Нечаянная радость», это «Успение Богородицы», икона Иверская, Казанская икона Божьей Матери. И э, Э, другие иконы. И вот э, здесь я хочу сказать э, об иконе взыскания погибших, которая, э, значит, перед которой Цветаева венчалась э, со своим мужем Сергеем Афроном. Э, вот ей посвящена отдельная глава. Э, интересная очень глава, но ну, для меня важная глава, э, которая э, значит, э, называется «Чудо о Флоре Лавре». Эта икона, по-видимому, была очень важна для Цветаевой и была связана для нее э, Э, и с романом Толстого «Война и мир», и была связана для нее э, с, даже, в общем-то, с ее э, вот этим днем ее ухода из жизни 31 августа, потому что вот об этом говорится как раз в главе «Чудо о Флоре Лавре», и вот здесь можно прочесть Э, не только о том, что это за икона, но и как вот э, эта икона отразилась э, в текстах Цветаевой. И я думаю, что вот если кто-то приобретет эту книжку, я думаю, что это будет вот, любопытно прочитать. Кроме вот этой значит, главы, для меня очень было интересно написать о Э, теме культурных символов одежды у Цветаевой. Называется это, э, э, э называется это глава «Плащ цвета, времени и снов». Одежда и ювелирные украшения в художественном мире Цветаевой. И вот здесь э, ну, я думаю, что все, кто здесь э, присутствует, знают, что Цветаева очень любила украшения а, и носила их много. И в этом смысле я думаю, что я вас не удивлю, но вот э, кроме э, того, что она все это любила и носила, э, это, э, эти украшения, они стали частью э, ее поэтического мира. Э, и э, это отразилось и в стихах э, Цветаевой. Я думаю, что э, вот будет хорошо, если я хотя бы маленький какой-то фрагментик просто зачитаю из э, вот этого э, из этой главы. А, Марк Львович Слоним, друг Марины Цветаевой, которого она очень ценила и очень любила, он э, о Цветаевской страсти к украшениям вспоминал. Она очень любила красоту, любила эти перстни, серебряные браслеты, которые всегда носила. А, это еще осталось от одного юношеского мифа, цыганки. Вообще она любила женские вещи и сама была очень женственна, несмотря на мужской задор. А, до наших дней дошли вот некоторые украшения. Я эм, сейчас э, хотела вот показать. А, вот это украшения, которые принадлежали самой Марине Цветаевой. Вот обратите внимание, значит, вот эти бусы старинные с кораллом а, и э, браслеты – а, и перстень с печаткой. Все это э, украшения Марины Цветаевой, которые были выставлены в 1992 эм, году на выставке в Москве. Выставка называлась «По это время». Вот, так что вот это подлинные цветаевские украшения. А, надо сказать, что вот эта тема, тема не только тема колец а вот у нас здесь строчка «У 100 моих коллег мне тянет жилы, раскаиваюсь в первый раз, что столько я их крест и в кость дарила, тебя не дождалась», как написала Цветаева Э, в «Тебе через сто лет». А, Но ну вот э, помимо вот этой темы, э, в этой, в этой главе рассказывается и об одежде. Вот вы, я думаю, все, наверное, знаете, Цветаева была бедна в эмиграции, она очень была одета, ну, можно сказать, нищенски даже, потому что у нее не было просто возможности одеваться. Хотя в ее стихах мы можем вспомнить, что у нее упоминается, например, Э, Ламанова, э, э, которая значит, была известной модисткой, художником, модельером. А вот, в, стихах, например, в одном из стихотворений, боюсь собрать, но, по-моему, это в попытке ревности. Ну вот на вечерах, например, Цветаева очень часто выступала платьев с чужого плеча, у нее не было э, своего. Э, вот. И э, однажды я помню э, о том, что э, дочери э, Черновой сшили, э, значит, ей платье украсили бабочкой, которую они сами вышили для ее вечера. Э, Но ну вот в конце жизни Цветаева э, так о себе сказала. Она написала а «я галею», написала она. И вот эти слова, они, конечно, а, говорят о том, что а, она, в общем-то, э, понимала, э, что вот эти все одежды, а, э, это, конечно, для нее, она воспринимала их символически, потому что в этом «я галею» отражается вот это ее понимание, что она постепенно как бы отходила от всего внешнего. И вот этого внешнего у нее когда-то, там в юности, допустим, у нее очень было много нарядов и шелковые платья, она он все это очень любила. И, э, к сожалению, э, вот затем уже из ее жизни, конечно, это уходит. Хотя она э, тосковала вот по этому миру, и это можно увидеть в ее, в ее различных высказываниях. Ну вот, поскольку мы находимся в <laughs> сарая Анны Ахматовой. Вот, э, я просто упомяну, что на одной из последних фотографий в Голицыне зимой 1940 года Марина Цветаева сфотографирована в шубе или пальто с широким овечьим воротником и в маленькой шляпке. И вот это как раз фото, э, где Марина Ивановна э, запечатлена с царственной осанкой, оно напоминает Анну Ахматову на ее последних снимках. Цветаева писала, Бог наделил меня самой демократической физикой. Я все люблю самое простое. И своего барана не променяла бы ни на какого бобра. А, ну вот а, здесь а, многое можно еще сказать о, о, об этой главе. Ей, конечно, очень хотелось быть элегантной, но, тем не менее, Э, Цветаева всегда жила другим. Она жила тканью стиха, не, не шелковыми тканями, которых у нее в период эмиграции не было, а тканью стиха. И вот э, э, молодой поэт Николай Гронский однажды полушутливо ей сказал так, Э, ту книгу не дарите, ибо скоро так вы снимете кожу и сошьете мне кафтан. Вот последний подарок. После такого уже не будет других, умрете без кожи-то. Э, речь э, тогда шла о разговорах с Гёте, Экермана. И вот эта <clears throat> тема а, платья, моды, кроя – а, эта, текста, эта тема в текстах Цветаевой очень символична, потому что а, утверждает а, творческую, человеческую индивидуальность Цветаевой, ее исключительность, ее оригинальность. В образах одежды, как писал Пастернак, воплотился Бог деталей, Бог любви. И мне кажется, вот эта, эта глава она будет очень интересна эм, э, не только тем, кто любит Одесска, потому что на самом деле она о, о творчестве, она о стихах, и я думаю, что вот э, те, кто ее прочитает, эту главу, э, это за месяц. Ну, э, кроме того, вот я здесь еще пропустила э, важный момент, я просто два слова скажу, что здесь есть еще одна глава, которая называется «События природы». А, глава эта очень а, важная, и я очень люблю ее в этой книжке. Она рассказывает о стихах Цветаевой 30-х э, годов. Это стихи о природе, и вообще вот это главная была для нее тема а, тема природы. И вот в этой главе как раз рассказывается рассказывается о таких стихах, как «Куст» или «Тоска по родине» очень подробно, потому что это такие вот эпохальные, можно сказать, очень значимые а, произведения в ее творчестве. И здесь показано как раз э, то, как это создавалось. И э, вот если я просто напомню, может быть, я наверное, в книжке «Сны Марины Светаевой», я думаю, что я там цитировала. Но вот э, в связи с Ахматовой буквально два слова э, я хочу сказать, что во время работы над стихотворением э, «Куст» она вспоминала Анну Ахматову, ей Ахматовой снилась ей снился сон об Ахматовой. И вот, значит, вот в этой главе рассказывается обо всем об этом. Ну и я думаю, что я этим ограничусь, потому что вот здесь есть еще одна интересная глава, которая называется «Прохожий секрета». Ну,